Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sehat. Oke, jadi hari ini video spontan sebab saya rasa terpanggil untuk berkongsi penjelasan tentang satu isu yang agak hangat eh, baru-baru ini. Eh, baru-baru ini dalam Twitter dan Instagram tersebar satu video mengenai percubaan merogol. Saya saya tidak pasti tajuknya sesuai untuk digunakan uh, tentang saudara seagama kita yang berada di Korea yang sekarang ni YouTube famous, Daud Kim. Okey, dalam video tu menunjukkan uh, Daud Kim uh, sedang uh, diteriak uh, seorang perempuan sedang teriak ke arah Daud Kim uh, mengatakan bahawa beliau sedang cuba merogol dia. Ha. Okey. Uh, sebelum tu saya akan ceritakan secara ringkas Eh, tentang macam mana Daud uh, saya boleh tahu tentang Daud Kim uh, dan kaitan sejarah dia sebelum Islam uh, sehingga kini dan uh, juga dengan video yang telah baru-baru ni. Baik. Uh, Daud Kim asalnya seorang uh, non-muslim uh, yang berminat dengan Islam. Saya pun dapat tahu bila saya menonton salah sebuah uh, YouTube channel lain uh, Luazi Sebu yang sekarang dikenali dengan nama LS TV. Okey, waktu tu dalam video tu saya tengok uh, dia sedang buat kolaborasi dengan uh, Daud Kim yang ketika itu dengan nama J Kim. Uh, mereka berusaha untuk berpuasa walaupun mereka belum lagi memeluk Islam. So please can you introduce yourself? Yeah, so I'm Jay Kim as he told me, uh, we have many similar things because I'm interested in Islam and uh, and we did it Ramadan fasting yeah, right yeah. now together. We're still so, Ramadan right now. Yeah, it's really similar. It's interesting. Okay. Uh, kemudian uh, setelah beberapa lama uh, da- uh, J. Kim pun berminat dan mengenali Islam lebih mendalam Kemudian memeluk Islam Dan seperti yang sahabat-sahabat tahu sekarang ni Daud Kim adalah antara salah seorang boleh dikatakan ikon uh, Muslim di Korea dan uh, fol- uh, dia punya followers atau orang kata subscribers YouTube dia melebihi 2 juta. Okey, berbalik pada topik asal. Okey, isu dia uh, dalam video tu mengatakan bahawa uh, Daud Kim cuba merogol uh, perempuan tersebut. Okey. Uh, sebenarnya dalam video tu uh, J Kim telah uh, telah membuat satu video khas yang saya akan letak uh, link dia dalam deskripsi video ni uh, dia ceritakan secara penuh macam uh, apa sebenarnya yang berlaku dalam video tersebut uh, dalam video uh, dalam video J Kim tu dia menerangkan bahawa sebenarnya video tersebut video yang sedang tular dalam Twitter dan Instagram tu adalah video pada tahun 2019 sebelum uh, J Kim memeluk Islam. Baik, dalam video uh, sebenarnya dalam kejadian tu J Kim menceritakan bahawa pada malam kejadian tersebut dia sedang uh, dia minum arak. Okey, seperti yang mungkin sebahagian besar uh, peminat K-drama dan K-pop tahu, uh, arak ni merupakan salah satu bentuk hiburan yang memang menjadi orang kata macam familiar lah di kalangan masyarakat Korea sendiri. Uh, jadi J Kim pun pada ketika itu sebelum meluk Islam dia tidak terkecuali. Pada malam dia minum arak tu, dia berkenalan dengan dua orang perempuan di mana selepas berbual mereka bertukar kontak number dan Eh, dia menjelaskan bahawa pada malam tersebut dia uh, dia ingin menumpang uh, rumah uh, salah seorang perempuan tersebut kerana uh, dia sudah mabuk teruk. Orang kata tak boleh go on lah. Uh, J. Kim cerita, Daud Kim cerita, semasa dia sampai di rumah tersebut, uh, dia telah dipelawa untuk berehat dan J. Kim sendiri telah pergi ke sofa uh, sofa uh, rumah tersebut dan terus tidur. Dan dia kata waktu tu sampai di atas sofa dia black out. Sedar-sedar bila dia bangun, dia dengar suara perempuan sedang menjerit kerana dia marah-marah dia. Uh, so uh, dengan keadaan kata pening mabuk, uh, dia pun keluar macam tu saya rasa lah. pemikiran dia tu mungkin tentu tidak jelas. Namun setelah dia faham apa yang berlaku, dia pun jumpa perempuan tu secara bersemuka dan mohon maaf. Kemudian uh, J Kim dan juga perempuan tersebut telah uh, membuat perjanjian lah di mana satu J Kim minta maaf dengan dia, kedua uh, J Kim membuat video permohonan maaf uh, dalam Instagram J Kim sendiri uh, dan akhirnya selepas dis, uh, diserahkan kepada pihak berkuasa uh, tindakan tidak diambil ke atas J Kim sebab dia telah uh, menuruti segala permintaan dan syarat yang dikenakan oleh perempuan yang kata mangsa yang cuba dirogol semasa J. Kim tidak sedar tu lah. Uh, jadi pendek cerita semua benda sudah settle. Cuma dalam hati J. Kim uh, dia rasa depresi sebab dia sendiri tidak sedar apa dibuat ketika mabuk dan dia rasa amat bersalah sehingga kan uh, dia rasa ingin bunuh diri. Uh, dia ada cakap dalam video tu dia rasa ingin bunuh diri. Kemudian uh, dia berusaha untuk mencari jalan penyelesaian tanpa membunuh diri dan sebenarnya di waktu itulah dia mula terlibat dalam mengenali agama Islam secara lebih dekat. Dia cuba tahu uh, tentang Islam, apa yang Islam bawa. Dia berkenalan dengan orang-orang yang juga ada minat sama dengan dia itu uh, mengenali Islam dan alhamdulillah uh, kini uh, J Kim uh, sudah memeluk Islam dengan nama Daud Kim. Okey, sekarang ni uh, uh, apa yang berlaku sekarang ni adalah ramai antara masyarakat kita sendiri di Malaysia dan juga luar negara yang Uh, mula mengecam J Kim, mula mengecam Daud Kim. Uh, ada yang kata dia ni baru baru mau up lepas masuk Islam terus buat pasal. Ada yang kata uh, dia ni sengaja buat benda itu cari publicity. Tidak, sebab sebenarnya benda tu berlaku sebelum dia masuk Islam dan sebenarnya ah, sebab kejadian itulah dia mula mengenali Islam. Uh, boleh kata pendek kata daripada titik hitam tu dia mula meluk Islam. Uh, jadi sebenarnya ini beri pengajaran kepada saya dan juga kita semua bahawa apabila kita mendengar suatu perkhabaran, kita perlu selidik terlebih, terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an dalam suratul hujurat ayat kelima e, wahai orang-orang yang beriman apabila datang seorang fasik membawa berita kepada kamu maka selidiklah periksalah nah, ha, begitu juga dengan kita apa yang saya minta daripada uh, sahabat-sahabat sekalian pertama uh, andai kata ada di antara kita uh, yang salah sangka dengan dia istighfarlah Kemudian kita uh, doakan agar dia terus bersabar dan tabah terhadap ujian ini sebab kita sendiri pun tidak tahu apa tujuan sebenar video lama tu disebarkan sedangkan J Kim, eh, Daud Kim sudah pun meminta maaf dengan perempuan tersebut. Ha, sebab sekarang ni dia sedang dilanda depresi semula, ramai yang kecam dia, kutuk dia dan of course sebagai warga minoriti muslim di Korea dia mendapat kecaman yang hebat jadi kita sebagai sahabat seagama dia kita doakanlah kebaikan untuk dia agar terus stay dalam jalan ni insyaallah itu sahaja daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh